A ver, a mí me ha tocado la tuya, que el nom científic es Platicados orientalis, és monoica com totes les espècies del jardí, les follas són escuadriformas disponibles com un full de paper. En un sol plan. En un sol plan.